puso ng gobyerno sa isang programa lang sa OPA ni Martin Duterte. Nag-endorse siya ng ano, ng isang uh, kandidato. Tapos, yung portare na pinagbawal na sa DSWD, ang daming nire-release. At karamihan doon, galing kay Almi Marcos. Oh, oh, dapat, hindi, ayaw niya para sa mga mamaya niya. Pero pinalalabas nila na galing sa kanila yan at nagagamit ang rekurso na yan. Saka, noaktual na eleksyon. Ito po mga pulisan natin, mga kapwa ligot bayan din natin ito. Pero nag-text barrage sa mga uniform personnel na siraan ang mga makabayan na party list at mga kandidato. Party sa politics po yun. Kayo po ay mga bakit kawali na hindi naging alam kaalalan? Tapos rectangin din po yan. Paglabag sa karapatan ng mga tao sinisiraan nyo. So, sa aktual na eleksyon, marami na silang ginawa bukod pa yung mga fake news. Kumbaga, niluto na isipan natin na sila ang nananalo sa mga survey na parang unquestionable. Sa aktual na eleksyon, at dami pong mga sirang masin, more than almost 2,000 ang mga sirang BCM masin. Nagbantay po tayo sa mga presinto. At paano nangyari na hindi pa tapos doon po sa mga binabantay namin presinto? one pa lang ng mga presinto ang nakakabilan na kompleto ng bilang pero may national count na na almost 60% sa nila ako ngayon. Sa Laguna, nagtataka yung mga taga Laguna sa Cagayan. Quezon, paano nagkaroon ng national count to? Eh, di ba nga sila nagsasabi ng, ng boto doon? Kaya, hindi, hindi natin tatanggapin na mali Patuloy po tayo magipaglaban para sa katotohanan, justisya at demokrasya.